एक minute team match let's go क्या है यार? व्हाट इज दिस मैन ऐसा ऐसा थोड़ी वो करते हैं। बोल रहे गॉब्लिन के डैडी जी कहां थे इतने दिन? अबे हाँ, इधर से मिलके उधर से मिलके मेरे को गुस्सा आ गया मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा अरे यार उसको तो मैं ले जाता बे नो वाई तो भाई एक <laughs> मेरा अलग स्ट्रगल चल रहा है इधर Thank you. कुत्ता रेडी चलो चल चल चल अब अब बैच अरे राइट में राइट में ठीक है छुए ठीक है अरे न्यू एक एचपी कैसे बे के कच दोनों में अरे यार कैसे बे 96 बहुत मारे इसको अबे साउंड ही नहीं आ रही यार इसकी तो भाई 147 भाई Reloading! एक एक गोली मारी ओ मैं पीछे से आ गए इतनी जल्दी अरे यार ये ये इसमें थे यार मार देता वरना दोनों लेफ्ट थोड़ा सा लो क्या कहने लग गया तो क्या? हेड दिया head Half of the match is over, and the red team is in the lead. Android में खेल रहे हो क्या बहन अरे अजीब सा खेला जा रहा है इतना टाइम हट दिया Ven ahí, venga, que toma. in the lead. Come back. uh, eh? there? Cover me. Ready, ready. दिया उसको बहुत हिट है क्या नाइस कवर मी यार चोक कर रहा हूं चोद मैं व्हाट इज दिस मैन दोनों लेफ्ट आएंगे दोनों लेफ्ट अरे चल गाटो इंडिया में क्या बवास साला लंबा सा लगा रहा है टारगेट डाउन बहुत लो नहीं हो सीक्रेट आ गया पर कोई ना बहुत दिनों बाद खेल वो तो है ही बट फिर भी बहुत बेकार क्या गया भी मैंने अरे 95 मर क्यों मरता क्यों Fire! फक इसको ले जा सकता था तो बार बार अरे तुम्हें थोड़ा सा नहीं लगा यार मेरा गोली नहीं न्यू एक एचपी <gasps> अरे ये भी अरे 118 और 98 एक को मारा ना शायद हाँ Cover me! लगवाया ये Down! Reloading! Be careful. अरे You're losing the game. दिख भी रहा था इसको मैं Doesn't have a lot of time left. भारी चोक अरे यार ये भोसड़ी वाले क्यों ऐसे रंडियों जैसे खेलते हैं वो वेट कर रहा उसके फ्री फायर का हाँ। Red team victory. Ah. Okay भाई जब रूम का होगा तो भैया देना पचास साठ इस साल लिमिटेड है एक कोई ऑक्सीजन कैन कॉज हेलुसिनेशंस अच्छा अच्छा, अच्छा।